mashirikiano kati ya yako wewe na wasaidizi wako watendaji. Bado tunaona changamoto katika wizara mbalimbali. Kwa naamini mtakwenda mliangalie vizuri. tumezungumza mara kadhaa, Mheshimiwa Rais amelieleza hii mivutano kati ya waziri, naibu waziri waziri, katibu mkuu, haina tija, haina tija. Kwa mkae kama timu moja kwa ajili ya kuwaletea maendeleo wa Tanzania katika sekta ambazo mmedhaminiwa uh, kuziongoza. Mheshimiwa Rais, hawa wote ni wazoefu, hakuna mpya. Nilidhani nisisitize tu hayo wanapoanza kazi. Nawatakia kila laheri na baraka, basi mkatimize hayo matamanio ya Watanzania juu ya dhamana mliopewa.